Э, дорогие коллеги, большое спасибо всем, кто пришел сегодня к нам, кто готов послушать про проблему дискриминации женщин в трудовой сфере, которая существует в 10 странах сейчас, э, в трудовых кодексах России, Украины, Беларуси, Молдовы, Азербайджана и пяти стран Азии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана существуют статьи, в которых прямо говорится о том, что некоторые профессии, как вредные и опасные для женщин, должны быть запрещены. Или доступ к ним ограничен, там есть два варианта. Некоторые совсем запрещены, а некоторые с ограничениями. Когда мы, как экспедиционный центр «Мемориал» узнали об этом, то впервые первая наша реакция была просто начать юридическую работу по этой теме. И мы сегодня с вами посмотрим видео, где показана работа нашего юриста и заявительницы в суде, которая оспаривала отказ принятия на работу э, судоводителя-моталисткой по своей специальности. Человек 4 года учился, она приобрела эту специальность, и тем не менее, в силу того, что моторист как раз относится к запрещенной для женщин профессии, она не смогла трудоустроиться туда, куда хотела. И именно этот кейс, кейс Светланы Медведевой, о может быть, кто-то помнит, мы здесь уже год назад, открыл нам глаза на то, что это вообще системная проблема прямой государственной юридической дискриминации, которая противоречит в случае России Конституции, гарантирующей равные права мужчинам и женщинам, а в случае других стран, где более продвинутое антидискриминационное законодательство, такое как, например, Украина, Молдова, у нас вот эксперты будут и противоречит и закону о недискриминации для равных возможностей, закону о равенстве мужчин и женщин, гарантированному трудовым кодексом равенству в доступе к работе и так далее. Норма это старая советская, она попала Э, в эти кодексы еще тогда, когда после развала Советского Союза страны писали свои законы, и много было скопировано. В результате мы решили инициировать компанию, которую назвали по-английски All Jobs for All Women, то есть все работы всем женщинам. И эта компания сейчас идет, она на сайте adcmemorial.org доступна, вы можете с ней там ознакомиться и поддержать ее любым способом. Можно Твиттер или Фейсбук использовать, прислать нам слова поддержки, фотографию, видео, все что угодно. Мы будем рады и благодарны. Мы тоже готовы в рамках этой кампании сотрудничать со всеми и межгосударственными институциями, и правительствами, парламентами стран, и юристами, а также в первую очередь, главным образом, самими женщинами, которые хотят обеспечить себе э, доступ к этим работам.